Bagaimana pandangan Bapak mengenai kebijakan publik yang ada di Indonesia dan relasinya dengan hukuman mati? Hukuman mati itu penghinaan terhadap peradaban. Kita periksa satu persatu apa dalil untuk mencabut nyawa manusia. Dulu iya pada masyarakat biadab, tapi kemudian peradaban menganggap bahwa menghormati manusia adalah tugas tertinggi dari negara itu. Negara bahkan harus melindungi bukan mencabut nyawa. Nah, evolusi dari hak asasi manusia tiba pada kesimpulan itu. Kita mungkin masih menganggap uh, hukuman mati itu diatur dalam hukum positif kita. Oke, okay, nggak ada soal. Tetapi negara harus mulai melakukan uh, moratorium agar supaya walaupun itu ada di dalam hukum, tapi efektivitasnya dihentikan. Nah, itu cara kita menghormati.